हाँ। <laughs> ये तुम क्या सोच के आए थे ये तो बताओ मुझे ये सोच के आया था कि आराम से जैसे फिजियोथेरेपी होती है और मशीन तो लगा लेंगे हाँ। तो गलत जगह आ गए तो मैं तो पेशेंट की फील की शक्ल देख रहा था मेरे लगता है गलत जगह पहुंच के आ गए और डूबने और सोचते भागे यहाँ से सही और चप्पल मत पहने करो पासों से इस तरह की है ना चप्पल पहनी भी तो जिसमें टोट बीच में जाता है ना तो ग्रिप बनी रहती है इस तरह की या तो शूज ही प्रेफर किया जो जिम वाले लोग हैं नहीं जो टाइप को माता प्यार वाले ट्रेन करो Easy. Two. नेट इंट्रोडक्शन देते जो लोग देख रहे हैं व्यूवर्स हमारे भाई जो लोग देखते हैं रोज तो कुछ बता दो अपने क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा आपको इधर आना चाहिए काफ़ी अच्छी चीज़ है वो देखते हैं थोड़ा दर्द होता है <laughs> आज नहीं होता है आज अपने कम 이제 이제 아. 이렇게 자기가 한 모습이 다시 못 풀러

सिंधरा आपको नहीं करना मुझे करना अच्छा है कैसा था फर्स्ट टाइम होता तो ऐसे ही नेक्स्ट टाइम फिर करेंगे